là je vais les la série. On repart à zéro, là je vais les la série. Skywalker, le cerveau rouge. Hey, hey, hey, hey. Quoi Le mélange est corrosif. L'aquarium est trop nocif. Je leur envoie des bolos qui je fais plus de fumée qu'une locomotive. Y'a rien qui m'intéresse, on repart à zéro, là je vais les lacérer. Je suis dans un Mazera, je me ferai pas serrer à la fin de la série. Tu parles comme une chaudasse, toi t'es moche, ta pote les potables, t'as même pas un peu. Tu voudrais la totale, ton fessier est plat comme l'arrière de ma godasse. Je suis dans la plume, j'en ressors comme Venom. Les humains travaillent pour trouver les sérums. Et ton futur demande pas ce que tu seras. Ma carabine est tenue par un bel homme. Tu dois être futé pour savoir que c'est moi. Nique ta grand-mère quand tu tweets sur ton pénal. Ces fils de pute savent pas comment je les lave. Cesse de parler de mon niveau avant que je les laisse. J'ai ce que vous méritez, le style est véritable comme tous mes héritiers. Me faire c'est délicat, je vais me faire flinguer comme ceux qui disent la vérité. J'ai mon Nike, j'ai ma weed. Je en slide dans la whip. Je en Nike dans la whip. J'ai mon side. 91 balles dans mon gun. 91 balles dans mon gun. 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun Petite pétage d'arbasse dans mon thème Ça sent pas bon, je fume pas, c'est du seum 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun Petite pétage d'arbasse dans mon thème Ça sent pas bon, je fume pas, c'est du seum 91 balles dans mon gun 91 la mort nous dépose, y'a ton qui passe, j'ai pas le temps de faire de pause. Avec cocaine et personne nous dépasse. Je vois la plus belle et je la prends pour épouse. Zomène nous ramène la frappe de l'espace. Refume la qui t'inquiète, ça va passer. Tu dis que je suis nul, faut que t'arrêtes de jacasser. Tu dis que je suis nul, faut que t'arrêtes de jacasser. Revente de dans la carrière, guetteur qui surveille la zone comme une caméra. Sous codéine, on n'aime pas les rats. C'est nous les jaguars, on n'aime pas les rats. Resval, dis-moi, t'as fait comment Tu m'as j'ai maintenant, c'est comment T'es qu'une pute, y'a rien d'étonnant, je mets direct au ciel si tu passes les commandes. Je veux pas d'amis, je veux du cash, j'ai pas le temps de faire des voyages en skate. Regarde mon feu si tu guettes dans ma ville, dans ma zone c'est les Je suis dans le bendo, benda, guessa, la baise, sur le bateau Toi tu m'aimes pas, j'aime ça, pointa c'est la genda sur le plateau yeah, yeah. J'ai mon nine, j'ai ma weed J'roule en slide dans la weed J'roule en nine dans la weed j'aime ça 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun Petite pétache d'abat dans mon thumb Ça sent pas bon, j'fume pas, c'est du seum 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun 91 balles dans mon gun Petite pétache d'abat dans mon thumb Ça sent pas bon, j'fume pas, c'est du seum 91 balles dans mon gun 91 babales